中からにイルハートはい皆さんこんにちは <laughs> はい今月号もですね電撃プレイステーションさんの紹介をしていく公式化試験中のイルハートことテンハートですイエーイ <laughs> いやあの正直ね、ま、このコーナーもだいぶ長くなってきたんでね、ま、本 こう紙面のさミニキャラクターぐらいならなってもいいんじゃないかなって思ってるんですけどなんかねこの間電撃プレイステーションさんの担当者が変わりましてですね <laughs> そしたらなんか一度リセットされるっていうねなんかね同系列のこう違うお店ではポイントカード使えませんみたいなね展開になってしまいました チクショー電撃さん大好き今週の表紙はこちらじゃじゃじゃーん奇跡シリーズ15周年を記念した特別イラストイラハトもね大好きな日本ワルコムさんが表紙に いやース s 8をですね私実はまだクリアをね全部クリアをしていないのでねなんかこれからね生放送とかでやっていけたらいいなって思っておりますはいそんでもってですね次はこちらじゃーんはい今月号をね OVA 超次元ゲームネプにューネップの夏休みの情報を掲載 ですね配信の時が迫る本作今月号ではもう一つのキービジュアルやアニメの先行カットを掲載していますすごい <laughs> えー、まああれですよね、まあ、案の定ねイルハート実は出てるんじゃないかとかねそういう忖度は一切ないですはい <laughs> ただただねただねすごく可愛いキービジュアルなんだ ぜひぜひ見てみてくださいはい3でもって、まあ、こちらもね毎度の情報なんですがジュクジュクジュクジュクジュクジュクジュクジュクじゃーん電撃ネップの回ではボリューム100に向けた意気込みを水野 P が語りますイラハタのみんなもねぜひボリューム100に向けたねご意見リクエストなどあればねお気軽に投稿してくださいとのことです ってすごいですねなんかイロハートのさ動画って今まで全部で何本ぐらいなんですか52本52本56本とかえどれぐらいなんだろうって感じなんですけどねあたうだょっだあとねあのあとあとなんだあのあの電波なんとか姉妹は <laughs> あのあのいつものね4コマ漫画の他にあの隠れた名作 ネップシューターを紹介しております正直ねとっても可愛いなゲームなんでねイルハート的にもおすすめでございますそしてそしていつもの定番超14コーナーちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこ電撃イルハートのコラムではイルハートの新曲「トワイライトハート」の詳細を改めてご紹介 そしてですねゲーム化にも新たな動きが肉は食わねどいるハート今月号の電撃プレイステーションも皆さんよろしくお願いしますはいえーとイルハートが好きな虫は なんでそうなんか絶妙な、絶妙にピンポイントで嫌なところをついてくるんですか基本的に虫は嫌いです <laughs> なんですけど、なんだろうな。なんか、好き、好きの逆、なんか逆にこいつだけは無理みたいなのは、あの、足を追いけって言うんですか <laughs> あの、ひっくり返った時に足がジョワジャワジャワジャワジャワっていうのがダメです。なので、逆に、 あ、でもね、でもね、逆に、な、なんていうの、逆になんか足がないのがいけるって言おうと思ったけど、ミミズとかも嫌です。ミミズは虫に入るのか知らないけど。うん。好きな、あわかったわかったわかったわかったわかったあのね、カブタムシ好きですなんか、夏を感じる。 <laughs> 少年の心を取り戻す。いや、少年だったことはないんですけど。 <laughs> みたいな感じですかね。なんか、基本的にね、虫はあんまり触れないんですけど、あの、 オスのカブトムシのあの短い取っ手みたいな方 <laughs> あそこだったら持ってますただ昔あそこを持って「おいけカブトル!」とか言って持ってたらこの手の下でブブブブブって羽ばたかれたことがあるのでそれはちょっとトラウマではありますがまあ虫の中で言ったらカブトムシかなって感じです以上